我呸！给我一个吻，可以不可以？吻在我的脸上，留个爱标记。给我一个吻。 让我想念你，你听着，收起你的 culture。你每一句我评下都有一个受害者，你凭什么那么自信？随便影响我心情，难道嫉妒我才华才把我当作眼中钉？Give me a kiss，手在键盘上游走。Give me a kiss，躲在网络的背后。Give me a kiss，让人唾弃的小丑。Give me a kiss，Give me a kiss。 他明白，他明白，我给不起。 上留个爱标记，给我一个吻，可以不可以？吻在我的心上，让我想念你。网络世界虚乱，记得三思而后行，出于你而不战。在这任性隔肚皮，我不让人难堪。 找存在感，狗眼看穿，狼狈不堪。给你个键盘，让你来断。独首犯下的错误，又有谁能够去忍受？争先恐后当我路的刽子手，断章取义，一败涂地。鳄鱼伤人，六月寒，身上有龙泉宝剑。太。